мечты, но все еще живу и ты. Рисуешь миражи, дрожащей рукой, но почерк там не твой, и на бронзовом теле осеннего леса размытые краски холодного солнца больше нас не согреют, и ты знаешь про это. when

брошенных камен с ним я к тебе хотел Сквозь дым ты сказала нет Спим, лишь достался нам